Gracias, presidenta. Señor Fariña, moi boas tardes. Estaba vostede aburrido, non estuvo así moi atento, se quedou co, co a brincadeira dos deberes e A mí o que me dá a entender é que no resto do que dixen está totalmente de acordo comigo. Solo me critica que diga o conselleiro fixo mal algúns dos exercicios dos deberes ou a maioría. A única crítica me parece moi ben, eu estou de acordo contigo, con vostede, en que acepte esta crítica, e, espero que o conselleiro tamén a acepte. E, e despois, Bueno, eu botei as mans á cabeza e quedei alarmada ante a súa increíble frase a investigación mídese polo éxito no mercado. Vostede o acaba de decir aquí, eh? O acabo de dicir aquí, foi unha frase que nos alarmou a toda a oposición, porque iso quere decir que investigar, por exemplo, para o tratamento de enfermedades raras é tirar os cartos. Ese é o concepto que teñen vostedes da investigación, da universidade e do beneficio social que a universidade e a investigación ten que ter. Foi a súa frase. Eu entendo que a quera retirar Seguramente non querría decir eso porque me, me imagino que algo tan tremendo non o pensará ni siquiera un partido como o Partido Popular que sabemos o que pensa. Di que eh, a oposición fala de tópicos e fala como un tópico a migración da mocidade con talento, da mocidade Bueno, eu entón estuve escoitando a outro señor Fariñas porque parece que non dixo nada do que eu escoitei. Eu non sei se a oposición escoitou o mismo que eu, pero en principio sí que o dixo. Ben, estou mm, dende logo eh, da, eh, agradezco que o, conselle, o conselleiro recoñeza que é necesaria esa sinerxia empresa-universidade, pero a realidade é que non está plasmada como un dos puntos fundamentais neste plan. O único que hai desa sinerxia é que as empresas se lle ofrece man de obra cualificada e barata, contratos en prácticas de titulares, contratos a tempo parcial, con salarios de miseria, e esa única sinerxia que hai. Non se camiña cara a outra cousa. Non se camiña cara a reter o talento. Non hai ofertas para o talento. Non a propia xunta non contrata xente con talento para a universidade. Falábamos da, da reducción de persoal universitario en todas as categorías profesionais. Estamos, falamos, estamos fartos de falar da precariedade na que traballan os investigadores, que se teñen que buscar os fondos para poder investigar con unha precariedade absoluta que non lles garante poder seguir adiante e que polo tanto lle fai máis difícil precisamente conseguir esas axudas para a investigación. Polo tanto, Entendemos que é un plan que non vai a resolver os problemas. Eu xa digo, non é só unha cuestión económica que tamén, pero é o propio concepto que o Partido Popular ten do que é a universidade do que debe ser a universidade, do como se accede a esa universidade e quen debe acceder a esa universidade. E eu defendo que todas os galegos e galegas con talento, con capacidade para desarrollar, teñen que ter acceso á universidade. Pero eso non ocorre hoxe. Non ocorre hoxe, falábamos do sistema de becas, é que vostedes negan a realidade e aí é onde nos topamos. Vostedes pretenden vivir de propaganda e co que pon no papel é a realidade. Pero unha cousa é o que vostedes plasman no papel e outra cousa é a donde realmente despois que orzamentos realmente aplican e como se desenrolan os plans que vostedes eh, mismos redactan. Polo tanto, eu creo que sigue sendo un plan moi coxo, un plan que discrimina precisamente aquelas facultades e aquelas carreiras que teñen un alto grado de investigación, de laboratorio, de tecnoloxía. E esas están discriminadas precisamente por ese plan RAM. Pero, decía vostede tamén, e xa para rematar, que dende a posición decimos que os reitores se venderon. Mire, todo o meu respeto aos reitores das universidades, que tuveron un papel moi difícil eh? ou tragar los sapos que o goberno galego lles impón, eh? ou pechar a universidade porque necesitan financiamento, porque vostedes as teñen asfixiadas e ainda por riba veñen aquí a presumir eh, de que foi un acordo con un consenso enorme. Non, foi un acordo porque non quedou outro remedio, pero non é o plan que ninguna das universidades quería, nin é o plan que ningún rector quería. Polo tanto, este sigue sendo o plan, como sempre, do Partido Popular. Un plan que durará mentre vostedes gobernen. Nada máis, porque en canto vostedes dicen É certo, non se rían Remate, Teñen destrozado favor. o sistema universitario Teñen a xente moza con capacidade e con talentos Sin ter acceso á universidade Hm? Non hai becas, non é certo, non hai becas que cubran as necesidades das persoas que a súa economía Remate, non lle permite favor. emprender unha carreira universitaria. Veñen aquí a tomarnos o pelo, non a nós, os retores e a todas esos mozos e mozas que queren estudiar a universidade e non poden por falta de axudas e a todos aqueles licenciados e licenciadas universitarios que andan polo mundo adiante porque no noso país non topan traballo nin apoio da institución. Gracias, señora Martínez. Polo Grupo Parlamentario